Subekov. Assalomu alaykum hurmatli Abduqayim Subekov YouTube kanalining ishqibozlari, obunachilari. Mana biz hozir Marlon shahar e, Yuksalish mahallasida Abu Bakirov Shokatjon tadbirkor yigit bizni internet orqali ko'rib, lokatsiya orqali bizni o'sha Xong'iz qishlog'iga topib bordi. avatar uzumini shoxidan olib kelib bering dedi mana avatar uzumini shoxidan olib keldik madiyog'u opirjondan mana qorong'ida bo'lsa ham mana chiroqlarni yoqib olib ulama qilyapmiz sizlar bizni obunachilarimiz uchun mana bir qandaydir bir yangilik bir sizlar ham uzumga qiziqinglar mana shunaqa bog'dorchilikka qiziqinglar degan mazmunda sizlarga bir video qilib olib qo'yyapmiz to'g'ri abdug'aniyim akam qorong'i demasdan kelib vaqtlarini ayamasdan ulayaptilar sog' bo'lsinlar avatar uzumini tarifini eshitib bozorda qimmat mayizlari qimmat sotilyapti kamyob uzumligini bilib internet orqali ko'rib boribdi bizga telefon qildi o'zi ishda ekan mana kech bo'lsa ham ishini, tugatib bordi marg'ilon endi abdulla qodiriyni romanida ta'riflangan e, o'tgan kunlar romanidagi ajoyib shahar hamma biladi uni odamlarni muomalasi o'ziga xos marlonga kelgan odamni bir kayfiyati ko'tariladi odamlarni muomalasidan kesimlar kesimlar deb ajoyib muomalada bo'lishadi juda kayfiyat bag'ishlaydi odamlarga bir musulmonchilik juda avj olgan namozxonlar shu yerda avj olgan mana hofizlar ilhom ibrohimov Murat ibrohimovlar mana yulduz yulduz usmonovani shahar mana marlon Bunda bir ajoyib shahrimiz bor marlon bir o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi odamga mana avatarni ulayapmiz xudo xohlasa mana ko'paytirib oladi yana bahor gul ham qilamiz kichkina payvandlarni qilib beramiz xudo xohlasa mana bitta katta katta uzumlari bor ekan bularni shoxiga ulaymiz bahorda kelib xudo xohlasa iskana payvand qilamiz Anche Lorenzo. Ah, che Lorenzo. bitamiki ha shunaqa qiladi o'rinchi. mana proyektorlarimiz bor qorong'i bo'lib qoldi ana qorong'i bo'lib qoldimi hurmatli hamyurtlar vatandoshlar usubbekov abduqayim kanaliga obuna bo'ling layk bosing kommentariya yozing bu bizni kanalimizni rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz подписаться degan joyini bosing o'zbekchada yozilgan bo'lsa obuna degan joyi bor shuni bosib qo'yishni unutmang layk bossangiz shunchaki ko'p aylanib natijada ko'p odam tomosha qilib e, ko'p odam barhamand bo'ladi bu ishlardan e'tiboringiz uchun rahmat